接下来，让我们来看一下在当中有什么特别需要留意的日课吧。在礼拜一的部分，我们会迎接的是凤凰日，当天非常适合荧幕前女性的朋友前往到庙宇去拜拜祈福。不过，因为现在目前疫情的关系，老师建议大家不妨可以参考在线上的部分做祈福即可哦。 再来就是在礼拜二的部分，我们会逢到的是乌兔太阳日，吉时若到的是辰时，也就是早上的七点到九点的这个时刻。老师建议我们在早上起床的时候，不妨呢可以先打开窗户，然后呢朝着太阳的那一面呢深呼吸吐气五分钟，来吸这个大地之气，来提升自己的免疫力。 而且呢，切记在当天呢，尽可能也要喝一杯温水，放一小撮的盐巴，来让自己启动正面的能量哦。不妨大家参考看看。再来就是在礼拜三的部分，我们会逢到的是月见土府日，老师也会建议当天呢，不宜呢去动太大的这个动土哈。 大部分的这个建造呢，尽可能呢都缓一下，会是比较好的哦。再来就是礼拜四的部分了，当天会逢到的是扫射日，老师会建议，如果你本来就有想要就是清扫一下环境或者是消毒，最好呢就是在礼拜四当天执行了。而且呢，当天如果执行了清干净之后呢，还可以顺便呢迎接一个圣人登殿哦。 最好就是在正午之前呢，赶紧把居家环境都整理整洁，来让圣人登殿吧。另外，在礼拜五的部分，我们会逢到的是驿马温破日，所以呢，老师会建议呢，因为我们目前逢到的是疫情呢还没有完全受到控制的一个状况，所以老师也会建议，如果你想要为自己的家人祈福。 不妨呢，我们可以在当天呢，透过念持药师经，或者是持持这个药师琉璃光如来的这个经咒呢，来为家人或是为自己祈福哦。这样子呢，也可以呢，达到效果。 再来，让我们来看一下礼拜六的部分，会逢到的是雾探病的日子，在当天同时也逢到的是月季大退之日，所以当天是非常忌讳交易的。所以如果你有刚好要交屋交车各方面的斡旋，请尽量延后一下，会是比较好的哦。礼拜天的部分，我们会逢到的是阴德大禁日。 而及时落到的是当天的午时，也就是上午的十一点到下午的一点。老师建议，如果您当天呢有要进行一些随手捐、做功德的部分，又或者是我们有一些呃抄的这个经文的部分，我们想要把它就是呃划掉的话，不妨都可以在当天做进行哦。这在这一天的话，可以让我们的这个福报呢。 增加许多分，在当天呢，更好的状况呢，可以把一些经文呢回向给我们的这个祖先，来让他们呢可以收到这样的一个福报哦。再来，让我们来看一下在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名呢是我们属兔子的朋友，第二名呢是我们属老虎的朋友。 而第一名呢是属龙的朋友，先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。如果呢您在这三个生肖的朋友，在过去几个月或是几周呢，您的资金呢有稍微的套牢了，在这个礼拜呢，你稍微呢会得到一点缓解的状况，而且呢，老师会恭喜你哦，因为呢，你可以可以预期的就是说，你可以有解套的机会哦，不妨呢赶紧呢。 在这个礼拜呢，赶紧赶快呢建好，就把你的这个这个套牢的这个资资金呢，哈，赶快做解套的动作。再来呢，如果说你之前没有做任何的投资呢，那现在就是一个重新开始的时候，赶紧重新做规划喽。那有很多的机会也也可能会在这个礼拜呢纷纷的出炉。那请这几个生肖的朋友，不妨呢。 要眼睛放亮一点哦，不要错失良机。再来，让我们看一下在当周个别生肖的运势状况又是如何的吧。首先，第一个生肖是我们属老鼠的朋友，在这个礼拜是属于默默耕耘的一周，而当周呢要留意的天数是星期六。在这个礼拜，老师奉劝你呢，凡事呢就是默默的做，还有呢不要呢跟。 人呢有太多的咬舌根，因为很容易呢招人嫉妒，所以在这个礼拜呢，也尽可能呢不要太晚的时候回家，能够呢早出早归，对你来讲会是比较好的哦。因为在这个礼拜，你比较容易莫名的有惹人嫌的一个气场在身上，不如就早点回家会比较好。 第二个生肖是我们属牛的朋友，这个礼拜要掌握交涉的决策。如果你不会好好的呢，列出怎么样去跟人沟通的话，很有可能不得其反。也就是本来呢要到手的事情，或者是本来就已经要成功的事情呢，忽然呢被别人取消了，又或者是本来要交案的，诶，别人忽然又觉得又要再加什么条款。 所以，请属牛的朋友务必要记得哦，要了解一下对方的需求到底是什么，那你才不会呢，呃，把这件事情呢给砸锅了。那属牛的朋友在这个礼拜要留意的天数是礼拜天。下一个生肖是我们属老虎的朋友，属老虎的朋友在当中呢稍微呢可以喘气了，比较呢有一些自己的时间。那老师也会建议呢。 既然有了自己的时间，不妨呢就多吃一点自己喜欢的食物，多听一些自己喜欢的音乐，给自己一些放松的时间，让自己真的可以感受到身心灵得到休息，这样子充电了，你才能够继续走下去哦。那属老虎的朋友，在这一周呢，并没有特别需要留意的天数。 下一个生肖是我们属兔子的朋友，在这个礼拜有上位的压力。这个压力可能来自于你的上司，希望你要更加积极，有更有上进心，更求表现。所以他会不断的希望你在工作上面呢，要更有突破，或者是在一些经在一些那个表现上面呢，要更更加能够加分一些。但是呢，其实你已经做出了。 很多效果了。那在这个时候，老师就会建议你哦。有的时候呢，我们做事情呢，先不要做满分，先做八分满，然后再慢慢加分上去。不然呢，你真的会变不出戏，知道吗？好，那属兔子的朋友呢，在这个礼拜也没有特别需要留意的人数哦，只是呢，要换一下你的那个。 做事方式有的时候藏步也是一种模式，才不会把自己呢压得太累了。再来下一个生肖是我们属龙的朋友，这个礼拜要掌握诀窍，有的时候呢只是拿捏的方式，一旦知道了诀窍，其实就很容易行事了。那这个礼拜呢更要留意的是身体呢稍微会有一些呃不舒适的地方，千万不要忽略了。如果有不舒适，一定要赶紧去就医哦。 那属龙的朋友在当中也没有特别需要留意的天数。下一个生肖呢，是我们属蛇的朋友，在这个礼拜呢需要准备独立。这个准备独立代表的是很多的作业的部分，上头呢可能需要你可以独自的去去执行了。他希望把权限放给你了，那这时候你就必须要果断的执行，能够好好的把握这次机会，然后。 让对方看到你是有这个能力，可以自行的，就是把事情处理的很好。那这样子呢，也可以让人家觉得说你是可以被委任的。那这这样子后面你才有出头的机会哦。属蛇的朋友在这个礼拜要留意的天数是星期一。下一个生肖是属马的朋友，在这个礼拜容易进入一个东奔西跑的一个状况，也就是你总会觉得。 同样一件事情，可是呢，你却没有办法在第一时间内把事情做好，你总必须分好几个步骤才能够做好。那问题可能不是在于你的身上，可能是制度或者是别人的问题，但是没有办法。重点是最后的结果如果是好的，那就好了。虽然呢状况会比较多，但是如果事情是最后是完成的，那就好了。多担待一些，那就好喽。 那属马的朋友，在这个礼拜要留意的天数，分别是星期二跟星期三。少一点抱怨，多做一点事情。那这个礼拜还是可以安泰的过的。下一个生肖是属羊的朋友，在这个礼拜有点进入强颜欢笑的一个状况。可能你很不想说话，你也很不想要面对，但是你还是必须要把这个礼拜过完。 你会非常不想要告诉别人，是说你目前在度过的是什么样的一个心情，又或者是低潮。不过，有的时候找一个人把这个事情说开开了，说开了也是是比较好的。所以呢，不要老是闷在心里哦。属羊的朋友，在这个礼拜要留意的天数是星期一。下一个生肖呢是属猴子的朋友，在这个礼拜。 是缺乏伸展，这伸展呢有两种，一个是表现，比如说自信的伸展，另外一个就是你的活动力，比如说缺乏运动的伸展，所以呢太懒散了，好，或者是体力的伸展，所以呢筋骨呢都没有动，该动一下了，好，不管你是哪一种，都要。 动起来，所以这个礼拜呢，属猴的朋友记得要动起来哦。对你来讲的话，活动力就是你这个礼拜的最佳的体态。那属猴的朋友，这个礼拜要留意的天数是星期二。下一个生肖是我们属鸡的朋友，在这个礼拜会进入绑手绑脚的一个状况，也就是你可能想要进行的东西总是推不出去，这时候该怎么办呢？ 有的时候时机可能不对，天时地利人和没有到，所以呢不如缓一下，因为你再急也没有用，好吗？那属鸡的朋友呢，这个礼拜要留意的天数是星期三。下一个生肖是属狗的朋友，在这个礼拜呢会进入各持己见的一个状况，而且要留意的天数有点多，分别有星期三、星期四以及星期六。你会觉得怎么老是呢？别人都跟我对着干。 怎么呢？都不不愿意接纳我的意见，怎么好像都要跟我唱反调？这时候，其实老师会建议你，不妨先去想看看别人的到底你能不能够听进去。或许你会发现，不见得你是对的，或许别人不见得是错，或许各退一步，你们是可以双赢的。 这样子，不见得你们是要持续在这个僵局里面，好吗？再来，最后一个生肖是我们属猪的朋友，在这个礼拜容易进入口是心非的一周。明明你知道你做了错的事情，你知道你做了错误的决定，你很想要说对不起，或者是你很想要跟对方表明一些事情，不妨你可以在这个礼拜好好的讲出自己的心情。 不用怀疑，也不用质疑。好，如果说你的心情呢，因为在上周有有觉得有表现不太得意的，不妨都可以透过书信，或者是说透过你觉得比较比较舒服的方式来告诉对方，这都是没有关系的。因为呢，人总是会有因为情绪的影响，然后会有口是心非的一个状况。 那再来就是，老师也会建议呢，属猪的朋友呢，在这个礼拜呢要留意的天数，分别是礼拜五跟礼拜天，比较容易会受到气候的一个影响，让你呢就是在心情的波动呢非常的大。那心情波动一旦大的时候，你就比较容易会易怒。那在易怒的状态之下，容易在言语上面就会波动，那就对。 别人在言语上的时候，就会比较容易有不适当的言辞攻击，所以特别如果您是呃有在书信往来的，或者是在做业务的朋友，请务必在您发信出出去之前呢，要检查一下，才可以确定自己不会有言多必失的一个状况哦。最后，让我们来看一下。 在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名呢是我们属老鼠的朋友，第二名是属牛的朋友，而第一名呢是属蛇的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。这三个生肖的朋友呢，在当周呢感情呢是相对的顺利的。那老师要提醒你们呢，最美好的相处方式呢，通常都是很含蓄的相处模式。 或许你会觉得在感情上面的升温呢，也到了一个非常唯美的一个状况，你也很想要跟对方告白，你也希望对方能够赶紧给自己一点答复喽。但是啊，你知道吗？很多事情都是要求火候的，你不能够热过头，也不能够太快，所以呢，还是要等一下时机，因为时机点还差那么一点点，所以现在呢。 还是在暧昧期，所以你们再等一下下好吗？现在还不要提哦，还在让它再加温一下下会比较好，好吗？以上是我们本周的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛加赞。我是金英老师，需要咨询的朋友请透过上方的微信号或是官网加入老师跟老师联系。我们下周再见喽，拜拜。